රාසිචක්‍රයේ තුන්වන රාශිය ලග්නාධිපති බුදගහයා වූ මිතුන ලග්න හිමියන්ට මේ උදාවන ජුනි මාසය කොහොමද කියලා තමයි අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ ඉතින් මේ වසරේ මේ 2022 වසරේ පූර්ව අර්ධයේ අවසාන මාසය තමයි මේ උදා වෙන්නේ එහෙනම් ඒ වසරෙන් භාගයක්ම ගෙවිලා ඉතින් අපිට දැන් ආපසු හැරලා බලන්න කාලේ හරි මොකද්ද අපි මේ කාල සීමාව තුළ අපිට උනේ මොකද්ද අපිට උනේ කියලා මොකද හේතුව ඉතිරිය සැලසුම් කරන්න ඉතාමත්ම වැදගත් වේ. ඒ මුලින් මේ දේ කියන්න උත්සාහ කරේ ඒකයි. අපිට පහුගිය කාලයෙන් ගත්ත අත්දැකීම් තුලින් අපි ඉදිරිය ගෙවා ගන්න උත්සාහ කරනවා. පහුගිය කාලෙට ගිහිල්ලා අතීතයේ අතරමං වෙන්න කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. අතීතයේ උගත් පාඩම් තුලින් වර්තමානය සහ අනාගතයට මූණ දීම ගැන තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේත් එක්කම මගේ මේ ලග්න පලාපල අහද්දි මගේ ලග්න පලාපල පොඩ්ඩක් දීර්ඝයි. මේ දීර්ඝභාවය සමහරුන්ට හරියන්නේ නැහැ. සමරුන්ට එක ප්‍රශ්නයක් සමහරු ඒකට දෝෂාරෝපණ එල්ල කරන නමුත් මේ මගේ ක්‍රමය මට ඔබට මේ අර ඔබගේ හිත සනසන්න ඔන්න මෙහෙමයි මෙමයි සුබයි සුබයි සුබයි ඔන්න අසුබයි මෙහෙම කියලා ඉවරැක් කරන්න බැහැ මොකද ඒ මගේ ක්‍රමය සහ මගේ අරමුණ මගේ අරමුණ ඔබට මේ ඉදිරිය පෙන්නලා මේ ඉදිරිය ඔබට යහපත් කරගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ පැහැදිලි ඔබට දැනෙන්න ඕන. නිකන් ඔහේ අර වාහනයක් යන වගේ වේගෙන් කෝච්චි යන වගේ ගිහිල්ලා වැඩක් නෑ. එහෙනම් ඔබට දැනෙන විදිහට ඔබට පාඩමක් යම් කිසි පොඩි හෝ දෙයක් ගලබාගන්න පුළුවන් විදිහට කියන්නේ. ඒක ඉතින් පුංචි කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් මිලියනයක් ආශ්‍රිතව මිලියනයක් වගේ මගේ මේ ලග්න පලාපල බලන ඔය අතර ඉතින් සුළු පිරිසක් ඉන්නවා ඉතින්. ඒ අය ගැටලුවන් නම් මේක නොබලා ඉන්න. මේ වැදගත් අය ඉන්නවා. ඒ වැදගත් අය මේ වරක් නෙවෙයි කීප වතාවක් අහන අයත් ඉන්නවා මම දන්නවා. ඉතින් ඒක වඩා වැදගත් මේ කියන දේවල් ඔබට ජීවිතයට යමක් ලබා ගන්න මේ හොඳට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන ඉතින් වැඩි වේලාවක් අපි අර වැය නොකර ඔබ මේ ජෝතිශ්‍ය කියනදේ වැදගත්කම තේරුම් ගන්න සුබ විතරක් කියල වැඩන්න අසුබ කියද බැනල වැඩකුත්න අසුබතාව වැඩිපුර දෙනගන්න ඕන මොකද හේතුව සුබදේවල් කොහොමත් සුබයි වෙනවා. අසුබ දේවල් දැනගත්තොත් ඔබට ඉදිරියේදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට එයත් සුබ කරන ප්‍රතර සියල්ල සුබ වෙනවා. අසුබත් සුබයි, සුබත් සුබයි, සියල්ල සුබයි. වැස්සක් ඉදිරියේදී වෙනවා කියලා දැනගෙන හිටියොත් නොතපු යන්න කුඩයක් අරන් යන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි ජ්‍යොතිෂය ආරමුණ. එහෙනම් අසුබ දෙයක් වෙනවා කියලා දැනගෙන ඉන්නවා. අපි ඒ අසුබ දේ නැති කරගන්න පිළියම් යොදමින් යනවා ඉදිරියට. ඔන්න ඔයදේ පැහැදිල තේරුම් අරන් එන අපි බලමු මිතුරු ලග්න හිමියෝ වැඩිම පිරිසක් මේ මට ප්‍රතිචාර දක්කරන ලග්නයන ඇතින් මිතුරු ලග්න හිමියන්ට කොහොමද මේ ජුනි මාසය කොහොමද කියනටලා කොහොමද කියෙන දැනගන්න ජුනි මාසය සාර්ථකත්යෙන් සාර්ථකත පත් කරගන්නේ කොහොමද කියයි මං අද මේ කියන්නේ විශේෂෙන්ම මේ වෙලාවේ ග්‍රහ ගෝචරගෙන සඳහන් කරොත් ඔබගේ ලග්නාධිපති බුධ ග්‍රහය රවි සමග ඔබගේ දොළොස්වැන්නේ තැන්පත් වෙලා ඉන්නේ ඒ වගේම ඔබගේ ලග්න භාවයේ චන්ද්‍රයාද 11 වෙන්නේ සිකුරු සමගින් රාහුද දස වෙන්නේ ගුරු ග්‍රහය සමගින් කුජද නව වෙන්නේ ශනි ග්‍රහයත් තැන්පත් වෙලා මේ මාසේ ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මිතුරු ලග්න හිමියන්ට කොහොමද? ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මිතුරු ලග්න හිමියන්ට ඊටාත්ම හොඳ කාලයක් කියලා පහුගිය සෙනසුරු මාරුව ගුරු මාරුව රාහු කේතු මාරුවෙන් කියවුණානේ. ඔන්න මේ සුබ කාලය දැන් ලබලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ සුභකාලය මුල් අවදිය දැන් ඔබට අර අශ්ටම ඒරාෂ්ටකයක් ගෙවලා මේ රාෂ්ටක තත්ත්වයක්ත් එක්ක තිවිච්චර ගැටලුකාරි තත්ත්ව හිඳ තාම සුබ අසුභ වෙන්කරගන්න බැතාව ඔබට තේරෙන්නේ මොකද මේ වුණේ කියල. මේ කාලයක් කාලයක්ක පීඩා විඳල විදල දැමන්න යහපතර හැරුණාවත් තාම ඔබට දැරෙන්නේ. ඇයි මොකක් දුනේක තම ඔබට තේරෙන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද කරන්න ඕන එහෙනම් අපි මොකක් දුනේ කියලා හිත හිතන්නේ නෙමෙයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න වෙනවා. මේ ක්‍රියාත්මක වීම තුළ ඔබට සුබ උපරිමත් ලබන්න පුළුව අත්විඳින්න පුළුව එහෙනම් මේ රැකයා කරන අය මෙච්චර කාලයක් ඔබ එක තැනට කොඩු වෙලා හිටියන ඔබ මෙච්චර කාලයක් ඔබ කරන දේවලින් හරි ලාභයක් ඔබ කරන දේවලින් හර යහපතක් උදාවුන් නැත්තම් ඔන්න දැන් උත්සාහ කරන්න ඔබ ඔබගේ වැඩ පෙන්න්නට පටන්ගන්න මෙච්චර කලක් ඔබ දෙන දේව කරන්න හිටියන් කිව්වොත් කලා නැත්තන් හිටියා ඒවත් කල්ද දාන්න ඔබ හිටි අන්න දැන් මේවා අතාරන්න දැන් ඔන්න හොඳ කාලය ඇවිල්ලා මේවා මට හරියන්නේ අපෝ මේවා කරන්න ගියොත් මාව අමාරුවට තියෙන රස්සාවක් නැති වෙයි දැන් ඔය වගේ අර නෙගටිව් ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක දේවල් වලින් ඈත් වෙන්න දැන්. ඔන්න දැන් ධනාත්මකව පටන් ගන්න. ඔන්න මම අත්හදා බලන්න පටන් ගන්නවා මම මෙහෙම කරලා බලන්න ඔන්න රැකියාවෙන් මම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න බලනවා. බය නැතුව ඔබ මේ රැකියාව ඔබට මදි නම් වෙන රැකියාවට යන්න තිබ්බන. ඔන්න දැන් ඉල්ලුම් කරන්න. හැබැයි මේ රැකියාව තුල ඉඳගෙන ඉල්ලුම් කරලා බලන්න ඔබට ලැබෙනවා. ඒත් එක්ක ඔබට ආදායමෙන් වැඩි වෙනවා. ඔබ කියන්නේ ඔබට ලැබෙන ආදායම ඔබගේ වැටුප වැඩිවෙන්න පුළුවන් තැන ඔබ වෙනතනට යන්න උත්සාහ කරද්දි ඔබ ඉන්න තනම කියන අපි මේ ඔබට වැඩිපුර කියවන්න ඔබ යන්න එපා කියලා. ඔබේ වටිනාකම අන්නට දැනෙන කාලයන් අන්න ඒක නිසා ඒ වටිනාකම පෙන්වන්න හදන්න. මොකද මේ මුළු ගැන්නිලා හිටියොත් මුළු ගැන්ලා හිටියම තම ඔන්න දැන් කාලේ හොඳ වෙලා ඇයි හරියන්නේ නැති කියලා අහනට තමයි මේ උත්තරේ දුන්නේ. හරියන්න නම් ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගමු ඔබට ලොතරැයියක් ඇදෙනවා කියලා. ලොතරැයියක් ඇදෙන්නේ ඔබ ගිහලා ලොතරැයියක් ගත්තොත්නේ. නැත්තම් මට ලොතරෙයියක් ඇදෙන්න තියෙනවා මගේ වෙලාව තියෙනවා කියලා ගෙදර වෙලා පුටුවක් උඩ කකුල් දෙකක් දාගෙන නැත්තම් පොරවන් නිදාගත්තොත් ලොතරැයි ගන්න ගෙදරට ගෙනත් දෙන්න ගෙදරට ගෙනත් දෙන්න පාරයන එකක් හරි ගන්න පාට හරියන්න එප එහෙමනම් දැගන ලොතරයි මිලදී ගන්න මේ ලොතරයියක් ගන්නගෙන හැබෙන ලොතරයිලාවත් තියන මිතුර ලක්නමයන්න මේ කාලසිමකල හදිසි දනලාබ උපරීමෙන් පෙන්නුම් කරන මෙය ඉදිරිය වසර දෙක හමර තුුණු දක්වාම දිවෙන කාලසීමාවක් ඉතින් ඒ තුළ මිතුර ලක්නමියන්ට උත්සාහය තුළින් නොසිතූ ආකාරයේ ජයග්‍රහණත් කරගන්න පුළුවන් ඒ විශේෂයෙන්ම රැකියාව කරන තැනටත් පොදුයි. රැකියා කරන ස්ථානය තුළ ඔබ කැපී පෙරෙන කාලයක්. ඔබ ගැන කතා බහ වෙන කාරණය කාලයක්. ඔබට උසස්තීම් ලැබෙන කාලයක්. ඔබට වෙනත් ආකාරයේ උසස් තනතුරු ලැබෙන කාලයක් වැටුප් වැඩි වෙන කාලයක්. මේ සියල්ල සිදුවෙන කාලයක්. ඒත් එක ඔබට අන්න අය ආකර්ශණය වෙන කාලයක්. ඔබගේ වචනයට අන්න අය ගරු කරන ඔබට ගරු කරන කාලයක් ඔබට ආකර්ශණය වෙන කාලය. එහෙමන මෙච්චර මේ පෝලිමක් කියන් කියන්ගේ දැන් ක්‍රියාත්මක නො නිසා හැබැයි මේ ආකර්ශණය කියන කාරණාව මොකක්ද වැඩිපුර දෙයක් ඕනම දෙයක් ඕනට අඩිය ඕන්න හැ කියෙන මේ ආකර්ශණය කියෙන කාරණාව තුළ ඔබ අවශ්‍යදයෙන් පිට දේවල් හොයන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ අවශ්‍යකාරණ මගැරණට තිනෙ නිසා මේ ඔබට ආකර්ශණ වෙන පාරබැස්සත් ආකර්ශණ වෙන වැඩි රැකියාව කරන්න ගියත් ආකර්ශණ වෙන එහෙනම් ඒ ආකර්ශණ ලයින් හැමෝම ඔබ බදා ගන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ ගැටලුවක් ගැටුමක් අන්න ඒ නිසා ඔය බැඳීම් සම්බන්ධතා කියන කාරණාව වෙන විශේෂ මිතුරු ලග්න හිමියෝ සැලකලිමත් විය යුතුමයි මොකද හොඳ කාලෙද්දි ආකර්ශණ වෙන අය ඕනට වඩා වැඩක් නැහැ ඔබ නරකාලේ නොසිට යන්න හොම හොඳ කාලයේදී ඔබ හොයන්ගන්නේ වාසි බලාපොරොත්තුවෙක් නැත්ත ඔබගෙන් යම් කිසි ලාභයක් බලාපොරොත්තුවෙන් අන්නේදී හොඳර හිතේ තියාගෙන. ඒගොල්ලන් ඈත් කරන ගෙන දේනෙමේ නෑ ඒගොල්ලඟත් අතේ දුරින් තියාගන්න ඕනට වඩා ඕන්න. ඒදෙයි පැදිලියම මුලින් මිදුල්ලක් නෙමෙන කෙනකොද සියයට අනු පහක් අනුවටක් ඉතාමත්ද සුබයින එනම් මේ සීර පහෝ දෙක වෙනස් කරගන්න ඒදේම උළුප්පල පෙන්න්නනවා. කේන්තියන ඒන්ති ගන්න ඉතින් කරන් දෙයන්න ඔබට තේරුම් ගන්න මෙච්චර පුලපුලා කියන්නේ. එහෙමන ඊට පස්සේ අපි කතාකරොත් ඔබ රැකියා කරන තැන්වල. ඔබට උසස් නිලධාරීන්ගෙන් පුංචි පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇතිවෙන්න පුළ මොක හේතුව ඔබ වැඩ පෙන්නද්දි. ඔබ ඔහුගේ තැන ගනීවි. ඇයගේ තැන ගනීවි කියන මතේ මොද ඔබට ආකර්ෂ්ටත් වැඩින රැකයකන ස්ථානය ඔබ ගැන වැඩිපුර කතාවද එහෙනම් ඔබ පොඩ්ඩක් උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕන මොකක්ද. එක්කෝ. ඒ ඔවුන් සමඟ හොඳින් කටයුතු කරයි යන්න ඔහුන් අභිභවාය මේ අවශ්‍යතාවයක් ඔබට නැහැ කියන එක ඕන්ට දැනෙන්න ඕන. අනිත් පැත්තෙන් ඔබට ස්ථානය කරන්න බැයි නම් බයනතු වෙන ස්ථානයටය. එය ඔබට ඒ නිලයත් එක්කම යන්න පුළුවන් එක නිසා ගැටුම් ඇති කරගන්න එපා ඔබ උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඔන්න ඔය කාන රැක අස්ථාතුල විශේෂ මිතුර ලක්නීම සැරගලිමත් වන්න ඒත් එකම ඔබට අර තියෙන ආකාශ්ටත් එක්ක ඔබට ඉහලට යන්න අවශ්‍ය ගැන හැඟුණොත් ඔබ අර වෙනත් වෙනත් මාර්ගොල යොමු කර ගැනීමට ඔබට වෙන වෙන යෝජනාවලින් විශේෂම කාන්තා පාර්ශව මිතුර ලග්නහිමියෝ අන්න ඒ වගේ බලපෑම් ඔබට ඇතිවන ඉට තියෙනවා ඔබත් මේ වෙලාවේ ඒවට නතුවීම හැකියාවකුත් තියෙනවා අන්න ඒදේ කල්පනකාර වෙන මොකද ඒ පහු කාලින ඔබට ජීවිතයට ලොකු කැලලක් ඇති කරාව ඒ නිසා මේ වෙලාවේ හරි පාරෙන් ඔබට ඉදිරියට යන්න තියදී කෙටි පාරල් යොදාගෙන ලැජ්ජාවට පත්වෙන්න යන්න එපා එහෙම ව්‍යාපාර ගැන කතා කරොත් මේ වෙලාවේ මේ වෘෂභ සහ මිතුන කියන ලග්න දෙකටම ඇත්තරම හොඳයි මේ කාලසිම්ම තුළ මේ අපනායන ආර්ථිකය අපනායන ව්‍යාපාරය ගැන විදෙස් කටයුතු සමග සම්බන්ධ වෙලා විදේශ රටවල සම්බන්ධ වෙලා කරන ව්‍යාපාර විදෙස් මුදල් අතපත ගන්න ව්‍යාපාර මං කිව්වා මේ වෘෂභ ලග්නහිමියන්ටත් නේ කිව්වා මේ මිතුන ලග්නහිමියොත් මේක සෑහීමත් වෙන්න ඉස්සර තමයි අපිට මේ ලෝකයේ ගනුදෙනු කරන්න අමාරු මේ ඒ ගැන අපිට කොහොමත් උත්සාහ කරත් බැරි තත්ත්වයක් තිබ්බේ. නමුත් දැන් ඒක හරි ලේසි මේ එක මිටකට ඇවිල්ලා තියෙන මුළු ලෝකෙම. එහෙමනම් අන්තර්ජාලය තුලින් පුළුවන් ඔය දේවල් කරන්න. එහෙමනම් ඔබ දැනුවත් වෙන්න මොනවාද මේ ව්‍යාපාර කොහොමද ව්‍යාපාර කරන්න කියලා. මේ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල තියෙන වැරද්ද ඒකනේ. අවශ්‍ය කරන මේ ප්‍රායෝගිකයේ දේවල් ගැන ළමයින්ට උගන්වන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මේ කාලයත් එක්ක සියල්ල අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. එහෙමනම් අපිට වෙන කෙනෙක් ගෙනත් දෙනකම් බලන් ඉඳලා අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඕ වෙනස් වෙයිද නැද්ද කෙනෙක ඉතින් ඔය හසුරෝනය ගොලු ගඩි මත තමයි තීරණය වෙන්න හෙන අපි බලග න අපි දැක හොයය අන්තර්ජාල තුළ හොයන්න පුළන් අපි කොම ලෝකඇත් දෙක් ව්‍යාපාරික සම්බන්ධනක අන්තර්ජාල තුළ ඕන තරන් තියෙන හරිදේ තෝරාබේරා ගන්න එම නත දැන් තියෙන ඕන තරම මේ ෘතිය පුහුරු ආයතන ෘතිය ආයතන නැත්තන් ඒ සම්බන්ධ ආයතන ඔන්න ඒ ආයතරත්තක සම්බන්ධ වෙලා ඔබගේ දැනුම වැඩි කරගන්න. මේ කාල සීමාව තුළ මේ විශේෂයෙන්ම මේ ජනවාරි 18 දක්වා මේ ජුනි මාසය ගැන කියන්න ගත්තට ඔබට තව වැදගත්ම කාරණා කරන මේ ජනවාරි 18 කාල සීමාව තුළ ඔබ ඉගෙන ගන්න. ඔබ මේ දේවල් හොයන්න. මොකද ජනවාරි 18 න් පස්සේ අතිශයම යහපත් කාලයන්නේ මිතුරුලගන්න හිමෙන් උදා වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ජනවාරි 18 දක්වා ආයුධ සන්නද්ධ වෙන්න. ඕනට ලොකුවට මුදල් යොදවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. සුළු මුදල් යොදවීමත් තුළින් අධික ලාභ ලැබීමේ අධික ලාභ පිහිටවා ගැනීමේ අධික ලෙස මුදල් ඉපේම හැකියාවක් පෙන්නුම් කරමින් තියෙන නිසා මේ මාස හය සූදානම් වෙන්න එකට ඒ ගැන හොයන්න හැම දේම දැනගන්න මේ කොහොමද කරන්න මෙතනින් ගිහම අපිට තියෙන අලාභය මොකද අපිට මෙතනින් අවාසියක් වුණොත් ලාභ අලාභයක් වෙනවා නම් කොහොමද වෙන්නේ එහෙනම් ඒ අලාභය නොවෙන්නත් අපි ඒකට කොහොමද කාරණා යොදා ගන්න මේ දේවල් ගැන කියන්න එතකම මේ විදෙස්ගත වෙලා ඉන්න අයට මිතුරලාගෙන හිමියන්ට මේ කාලසීමා තුළ ඔබ රැකියාවක් අලුතෙන් රැකියාවට මාරු වෙන්න යනවා නැත්නම් part time job එකක් කරන්න නැත්නම් එහෙ ඉඳන් ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරයක් කරන්න. ඒකත් ඔබ උත්සාහ කරන්න. ඔබ ඉන්න රට තුළ තියෙන දෙයක් ලංකාවට නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන දෙයක් ඒ තම වැදගත් මේ ලංකාවේ තියෙන දේවල් ඔබේ රට තුළ ඒ ඔබ ඉන්න රට ඔපිකම ඉතාලිය හෝ ඒවා මැද පෙරදි රටක් හෝ ඒවා අන්න ඒ රටට ගෙන්වාගෙන වෙළඳම් කරන්න උත්සාහ කරන්න. අතිශයම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මෙච්ච කාලයක් මේ රට තියෙන දේ ලංකාවට පටවපු දෙන්නේ ඔබ කරේ නෑ. දැන් ඔබ කරන්නේ ලංකාවේ තියෙන දේවල් ඒ රටවල ඉල්ලුම කොහෙද කියලා වෙළඳ පොළ තේරුම් අරන් ඒ කරන්න. අතිශයෙන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබට ඔබේ රටින් ඇවිල්ලත් ওই වෙළඳාම කරන්න පුළුවන් විදිහට අන්න කට්ටිය හදාගන්න. හරි සරලයි. නමුත් එය ඊටමත් සූක්ෂමව සහ උපක්‍රමශීලීව කරන්න ඕන කාරණාව. ඔන්න ඕකයි මේ පුල පුලාම කිව්වේ. එහෙනම් විශේෂයෙන්ම ඔබ ව්‍යාපාර අලුත් ව්‍යාපාරවලට නැත්නම් ඔබේ ව්‍යාපාර දියුණු කරන්න මෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ ඒ සඳහා දැනුම එකතු කරගන්න කාලයක් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ වියදමට සරිලන දේ කොහෙන් හෝ ලැබෙනවා. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. මම මේ කියන්නේ මේ අතිරේක ලෙස ඔබගේ තැන්පත් ධන ඉහළ නංවා ගන්න ක්‍රමවේද සහ ඔබගේ ආදායම ඉහළ නංවා ගන්න ක්‍රමවේද. එහෙමනම් ඒත් එක මේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් මේ මිතුරු ලග්නහිම යන මේ කාල සීමාව තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ තැම්පත් කරගත්ත ඔබගේ බුද්ධිය ඔබගේ කාරණා යහපත් ලෙස එලීට ගන්න පුළුවන් කාලයක් එහෙනම් මේ විභාග ලියන වයස අයට මේ ගොලෙවල් විභාග සාමාන්‍ය පෙළ මුහුණ දෙන දරුවන්ට ඉතාමත් යහපත් එහෙනම් මෙතනදී ඔබට වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද මානසික ඒකාග්‍රතාවය ගොඩනගා ගැනීම පමණයි එහෙමනම් මොකද ඔබ කලබල වෙන්න යන්න එපා මේ ඔබට සියල්ලම ලැබෙනවා නම් කලබල වෙලා ඒ දේ අහිමි කරගන්න අවශ්‍ය නැහැනේ එහෙනම් ඔබ හරි සංයමයෙන් යුතුව ඔය විභාගවල පිණිසෙන දූදරු විශේෂයෙන්ම පිළිතුරු ලියද ඉතාමත්ම සංයමයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒත් එකම හිත එකතනක තියාගන්න. මේ වෙලාවේ ඒ ලැබෙන කාලෙන් උපරිම් ප්‍රයෝජන ගන්න හැකියාව ලැබෙන ඔබට. ඒ ස්තීර හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන. ඔබ සංසුන් වීම තුළ මේ සියල්ල වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කාලයක් පෙන්눔 කරනවා මේ අධ්‍යාපන නිතර වෙන අය. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ උසස් අධ්‍යාපන නිරත වෙන මිදුන ලග්න හිමියන්ට මේ කාලය තුළ ඔබට ඔබ ඉගෙන ගන්න විෂය පතය ඔබගේ ශ්‍රේෂ්ත්‍රය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඒ ඔය හපත්. ඔබ මෙච්චර කාලයක් උග ඉගෙනගත්ත විෂය ඔබ වෙනස් කරනවා හරි ඉක්මනින් ඉක්මනින් ඔබ මාර්ගය වෙනස් කරනවා ඇයි ඔබට තේරෙනවා ඔබට මීට වඩා ප්‍රායෝගික විෂයක්කට ප්‍රායෝගික කටයුතුවල නිරත වුණා නම් ඔබගේ ඉදිරි ජීවිතයේ වැදගත් කියලා අන්න ඒක හොඳයි. එහෙනම් පුළුවන් තරම් මේ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් යන ප්‍රායෝගිකත්වයේ මත යන විෂයන් තෝරා ගන්න. අර විෂයට පමණක් පොතට පමණක් සීමා වුණු විෂයන් ඉගෙන ගන්න හැමදේම ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඒ ඔබට වෘත්තියට ලොකු සහයෝගයක් දෙන්න එහෙන වෘත්තිය මේ වශයෙන් හෝ ඔබට ව්‍යාපාරක වශයෙන් හෝ සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික විෂයකට යොමු වෙන. එතක මේ ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන දරු දැරියන්ට මේ කාල සීමාව තුළ ජයග්‍රහණ අතිශයම ලෝට පෙන්වන්න පුළුවන් කාලසීම. ලෝකයේ ඔබ හඳුනා ගන්න කාලසීමම මිතුරු ලග්නෙම ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අය නම් උත්සාහය උනන්දුව ඔබගේ හැකියාව පෙන්න්න මේ වෙලා උත්සාහ කරන්න ඔබට පෙන්න්න පුළුවන්. එය ඉතාමත් වැදගත් හැබැයි මෙයට ඔබගේ සෞඛ්‍ය බාධාවක් නොවෙන ආකාරයෙන් විශේෂයෙන් ඔබ මේ ආහාර පාන ලැබ ගණන ගැනීමේදී මේ සෞඛ්‍යයට නොගිහින්ම කියන්නේ ආහාර පාන වෙලාවට ගන්න නැත්තම් ඔබට මේ අධ්‍යාපනයටත් ක්‍රීඩාටත් දෙකටම බාධාවක් වෙයි. ඒ නිසා ඒත් එකම කල්තියා යන තැනකට යන්න. පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ මේ රටේ තත්ත්වයත් හේතුවන්නේ. ඒකත් ප්‍රතිශේම ගැලපෙනවනේ. ඔබ යන්න ඔන්න විභාගශාලා විභාග යන විභාගශාලා අතර ඉන්න ඔන්න අඩුම තරම 6ටවත් පිටත් වෙන්න මේ තත්ත්වය තුළ. කලින් ගින් හිටියා කියලා ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. එතනට ගිහලා වුණත් පොතක් පතක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ දේ හොඳට උපක්‍රමශීලී වෙන්න තේරුම් ගන්න මේ රටේ දැන් තියෙන தත්ත්වය තේරුම් ගන්න. මේ தත්ත්වය තුළ ඔබට මේ යන ගමන වෙනතර පැයෙන් යන ගමන පැය දෙකක් දෙකමාරක් තුනක් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබ පැය දෙකක් තුනක් කලින් එළියට බහින්න පොඩි කාලයක් යන පොඩ්ඩක් නිින්ද කැප කරාට කියලා ගැටලුවක් නැහැ නේ. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් හැබැයි ආහාර කියන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම වෙලාවට ගන්න. ඒත් එක මේ ආදරය විවාහය ගැන මිතුරු ලග්නෙමෙන් සඳහන් කරා නම් මේ තුල ඔබගේ මේ තියෙන තරමදුර ඇල්මැරුණු ගතිය නිසා ඔබ පොඩ්ඩක් අර කුඩා ළමයෙක් විදිහට හැසිරෙන්න උත්සාහ කිරීම උඩ විවාහ ජීවිතේ පෞල් ජීවිතය තුළ පුංචි පුංචි ගැටලුකාරින් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් ඇති කරන මේ සියල්ලට මුල ඔබ ඒ කතා දෙක නේ ඔබ අන්නට ඇඟිල්ල දික් කරන්න කියලා ඔබ ඔබට අර හොස්සලගෙන් මැස්ස යන්න බෑ කියන නේද? මේ වගේ තමයි. හරි දන්න වචන එහෙම තමන්න හිතාගන්න ඇන්න ඒ තත්ත්ව අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩ බැරන්න බෑ ඔබ කීපෙනවා මේ ඔබගේ වැරද්දත් අන්න පිටින් දානවා ඔබට බැරදුණු දේත් අනිතර වැරදුන වෙස පෙන්න්න උත්සා කරන ඔබ කවද ඔබ ඔබ පිළිගන්නෙමන ඔබගේ වැරද ඔන්න ඔය උද්දච්චකමනං අහංකාරකමන නැති කරගන්න සිද්ධනවා මිතුර ලක්නමියන්ට මොකද නැත්තං ඔබගේ මේ පවුල් ජීවිතය සම්බන්ධතාගෙන දෙව කඩී කැඩී බිඳී යෑමේ තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන ඔබ පොඩ්ඩක් අර මේ කාලය තේරුම් ගන්න මේ කාලය තුළ ඔබට හැමදේම ලැබෙන් නැතු යන්න පුළුවන් නමුත් අවශ්‍යදේ ලැබේ අවශ්‍යසිය ලැබෙන අවශ්‍ය සියල්ල නැති මිනිස්සු ඉන්න තත්ත්වයන් මේ රටේ මේ වෙලේ උදාලා දෙන. එහෙම සියල්ල වෙලාවේදී ඔබ අවශ්‍ය දෙයට වඩා අර හැමදේම හොයාගෙන යන්න ගියොත් නම් ඒක මේ පවුල් විතරන්නේ මේ ඔබටත් ලොකු ගැටලුවක්. ඒ නිසා පවුලදී සිදෙන වචන කියන දේවල් අර ඔබගේ කේන්ති කියන දේවල් නම් පාලනය කරගන්න. මොකද ඇත්තටම අතිශයම අප්‍රසන්න ලෙස ඔබ ඒ පැත්තදී හැසිරෙනවා තරහ වෙන්න එපා මං කියන දේ මේක ඔබට හදාගන්නයි මේ කියන්නේ ඒ නිසා පොඩ්ඩක් එක තැනකට වෙලා ඔබගේ හිත එක්ලස් කර එක තැනකට කරගෙන ඔබගේ මේ ක්‍රියාවල් වල තියෙන වැරදි අඩුපාඩු හොඳට තේරුම් ගන්න අනුන්ගේ වැරදි දැක්කත් මේලා මුකුත් කියන්න දෙන්න එපා ඔබ hina වෙලා එතනින් ඉවත් වෙන්න ඒ ඔබටත් ඔබගේ පවුලටත් ඉතා ගුණදායි වේවි ඉතින් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතාකරොත් මිතුරු ලග්න හිමියන්ට මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට තියෙන්නේ මේ අර රුදිරයේ විෂවීම් නැත්නම් මේ සමාශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයන් තද බල ලෙස පෙන්වුම් කරන විශේෂයෙන් මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග තත්ත්වයන් පෙන්වුම් කරන කාලයක්. ඒක නිසා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න මේ විෂයම නිතර පිරිසිදුව ඉන්න උත්සාහ කරන්න. පිරිසුදුභාවය ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ මේ තියෙන මේ පරිසර තත්ත්වයත් එක්කත් ඔබ විට විට මේ උෂ්ණය ඇඟ තුල තියෙන උෂ්ණය ගතිය අඩු කරගන්න නිතර නාන්න. දවසට දෙපාරක් තුන් පාරක් හරි කමන්නේ මේ සෙම කෝප වෙන ආකාරයෙන් නෙමෙයි. හොඳින් නාන්න. නාන්න එකපාරක් හරි කමන්නේ නාදි ටික වැඩිපුර නාන්න. අර සාමාන්‍ය වෙනතර විනාඩි 5ක් 6ක් නාන එක විනාඩි 10ක් පැය කාලක් හරි ගමන්නේ අර ඇඟේ තියෙන උෂ්ණය පිට වෙන්න නන්න මොකද උෂ්ණාය උෂ්ණය සම්බන්ධ කාරණා තුළ අර ශරීරය තුළ ආ 10 දාඩිය ගඳ බව වැඩිපුර දැනෙන කාලයක්. ඉතින් ඒ අර ඔබට පව අප්‍රීජනකයිනි අන්න ඒ නිසා ඒ උෂ්ණය සම උෂ්ණ අඩු වෙන ආහාර පාන තියෙන සිසිල් ආහාර ගන්න. හැබැයි සෙම සම්බන්ධනුත් සැලකිලිමත් වෙනවා මේ කාලය තුමා තුළ මේ සෙම් රෝග අධික ලෙස ව්‍යාප්ත වෙනවා අපිට තේරෙනවා දැන් ඔය කොරෝනා පස්සේ ඔය තියෙන කුණු කාරණා ක්‍රියාවලින් පස්සේ ඔබට දැනනවන මේ සේම සේමාශ්‍රිත මේ අසනීපතත්තැන් කැස්ස වුණ රෝගීන් ව්‍යාප්තයම වැඩී කියලා යම් කිසි හෝ කාරණාවට අන්නේක නිසා ප්‍රවේසන්ගෙන මේ කාලසීම තුළ විතුරු ලග්නීමට ඒ තත්ත්වයන් ගොඩින් හැම දේරම සැලකිලිමත් වෙන්න ඔබගේ ආහාර රටාව නම් හොඳින් කරගන්න වෙනවා මොකද ඔබ මේ කට හැම දේම කන්න බොන්න යන්න එපා ඒ ලැබෙන දේ කන්න නමුත් එය ඔබට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කියන දේ දැනගන්න. මොකද ඔබ ඔබේ කට පවිස්සන එක වචනයට සහ ආහාර කියන දෙකටම පොදුයි. වචනයනොත් ඔබ කට ඉස්සර කරන් වැරදි කරගන්නවා. ආහාර ගන්න ගිහිල්ලත් කට ඉස්සර කරන් ඔබට පාඩු කරගන්න. ඒක නිසා ඔබ සැලකිලිමත් වෙන ආහාර පාන ගත්තද ඒ වගේම විශේෂයෙන් පිට තැන්වලදී ආහාර ගත්තද විස දේවල් গুপ্ত විෂ සහිත දේවල් ශරීරගත වෙන්න පාලන කාල සීමාවත් නිසා මේ හොඳ කාලය මං කිව්වේ 95ක 90ට සුබ කාලය අර පොඩි සුළුත් සීර දෙකෙන් සීර පහෙන් නරක කරගන්න හදන්න එපා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන මිතුරු ලග්නෙම ඉන්නවනම් අතිශයම සැලකිලිමත් වෙන්නේ නරක පුරුදු වලින් නම් ඈත් වෙන්න වෙනවා මේ කාල සීමාව තුළ. මොකද නැත්තම් ඔබට ජීවිතයට පව හානියක් ඇති කරන්න පුළුවන් මේ කාල සීමාව තුළ නරක පුරුදු වල ඉන්න අයට. එතක මේ ඔබට මේ වෙලාවේ අධික ලාභ ලැබෙනවනේ මම කිව්වනේ. අන්න ඒදිත් මේ පොඩි කෙටියෙන් කියන්න. එය වැරදි පාරවලින් අත් විඳ ගන්න පුළුවන්. ඔය වැරදි ක්‍රීඩාවල නිරත වෙලා නමුත් එය ඔබට හානියක් වෙනවනේ. එහෙනම් හරි පාර ගිහිල්ලා ලබන්න පුළුවන් දේ කෙටි පාරවල ගිහිල්ලා ලබාගෙන ඒ දේ වටිනාකම නැති කරගන්න එපා. එය හොඳටම සැලකිලිමත් වෙන්න. එතකම මේ පිළියම් වශයෙන් මේ මාසේ පළවෙනිදා මේ වැඩසටහන හදි සමහරට මේ මාසේ පළවෙනිදා පහු වෙලා තියෙන පුළුවන්. එහෙනම් ඒ වැඩසටහන ආපු දවසට පහු වෙනදා වුණත් මේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ මාසේ පළවෙනිදා නම් ජූලි මාසේ පළවෙනිදා හරි නම් මේ කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ උදෑසනම අවදි වෙන්න. මේ සූර්ය උදා වෙන දිනය ගැන ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කිට්ටු වෙලා මේ පළවෙනිදාට හෝ ඒ ඔබ කරන දවසට සූර්ය උදාන දිනේ මාධ්‍ය හෝ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනගේ සූර්ය උදාන පැයකට විතර කලින් අවදි වන්න උදෑසන 5ට අවදිලා ඉස්සල්ලාම හොඳින් නාලා පිරිසිදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ගෙදර ලිප දැල්වලා කිරිබත් සකස් කරන්න. මේක ඔබම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ගෙදර වෙන කෙනෙක් හා සම්බන්ධ වෙලා හරි මේක කරන්න පුළුවන්. කිරිබත් සකස් කරලා ඒ කිරිබත රස්නේ කියන්නේ පිච්චෙන රස්නේ නෙමෙයි අපිට ආහාර ගන්න පුළුවන් රස්නෙන් අනුභව කරලා ඔබ ඉඳ ගන්න පුටුව ගාව ඉඳගෙන ඔබ ඔබගේ මේ මාසයට ජුනි මාසය හෝ ඒවා මේ මාසයට අදාළ වියදම් ඔබට අතීතයේ ඔබට පුරි අදහසක් තියෙනවා මේ මාසෙට ආහාර සඳහා මෙච්චරක් වැය මේ මේවා කියලා අන ඇඳුම් සඳහා මෙච්චරයි ගමනාගමන මෙච්චරයි එන්නේ ටික ඔක්කොම සකස් කරගන්න. ඒ සියල්ල එකතු කරන්න. දැන් ඔබට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔබගේ මාසෙට බලාපොරොත්තු වෙන ආසන්න වශයෙන් වියදම මෙච්චරයි කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ සූර්ය උදා වෙන මොහොතේ ඔබ සූර්ය දෙවියන් නමස්කාර කරන්න. මේ සූර්ය දෙවිය කිව්වම දෙවියෝ කියන කාරණාත් එක්ක සූර්යයා කොහොමද දෙවියෙක් කියන්නේ මොන මිත්‍යාවක්ද කියයි. නෑ මේ දෙවියා කියන වචනේ අරමුණ දෙවියෝ කියන කියන්නේ අපිට දෙන දේ කියන දෙන කෙනාටනේ. අපි මව්පියන්ට දෙවියෝ සදාගෙන අපිට හැමදේම දෙනවනේ. ඒවක තම සූරය මතත් මේ රට ශාක තුළ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාව ප්‍රභාසංශ්‍රේෂණ අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාවලට සූර්යාගේ දායකත්තේ මේ ලෝකේ පැවැත්මට හැම දේදම සූරය දායකත්තර අපට දෙන දේවල් තියෙනවන සැහැන් මේ සූර කියලා දුන්න අපිට ලැබෙන දේවල් තියෙන සූර දෙවියෝ කිව්වොත් විද්‍යාත්මකවත් වරදක් නැහැනේ. අන්න ඒ දේ මිත්‍යාවක් කියලා හිතන අය එහෙම හිතාගන්න. සූර දෙවියන්ට নমස්කාර කරලා ඔබ අධිෂ්ඨානයක් ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න. මම මේ මාසේ මට මේ වගේ වියදමක් කියනවා. එහෙමනම් මට මේට අවශ්‍ය කරන දේ කරන්න මේ අවශ්‍ය කරන දේ ලැබෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කරන රැකියාව ව්‍යාපාර හෝ වෙනත් දේවල් තුලින් මේ ලැබෙන ආදායම මෙය වෙන්න ඕන. අනේ නම් ඒ දේ මට සපයා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවා අදිෂ්ඨ කරගන්න. හැබැයි මට පමණක් නොව මේ වෙලාවේ ගොඩ දෙනෙක් ඉතාමත් අසරණ වෙලා නේ හැමෝටමත් මේ බඩගිනි නොයිද මේ මාසය ගෙවා ගන්න ඉදිරි කාලය ගෙවන්න ලැබේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. මේ අදිෂ්ඨානය ඔබේ ජීවිතේ ඔබේ මාසය වෙනසක් කරයි. මෙය අත්දැකීමෙන් මම මේ කියන දෙයක්. ඒත් එක්ක මම මේක දැන් මාස ගාණක් කියලා කියලා මේ අත්දැකීම් ලැබපු අය කතා කරලා කියපු අයත් එක්ක සාපේක්ෂව මේ ඊ타ත්ම සාර්ථකත්වයක් ඇති කාරණාවල් ලෙස සඳහන් කර හැකි. ඒ නිසා මේ කරන්න මේ ඊ타මත්ම පැහැදිලි වශයෙන් ඔබට අරමුණක් ඇති කරાવી ජීවිතය මාසය ගෙවන්න. ඒත් එක්කම ඔබ අඟහරුවාදා හෝ සෙනසුරාදා දිනයක් තෝරා ගන්න. මේ හැම මාසේ හැම අඟහරුවාදා දිනෙමයි සෙනසුරාදා දිනෙමයි නිර්මාංශව ඉන්න උත්සාහ කරන ඊ타මත් මේ අවස්ථාවේ දවස් 5ක් මස් මාළු කන්න පුළුවන්. අර දෙක නිර්මාංශ ඉන්න උත්සා කරන්න ඒත් එක්කම එක දවසක් තෝරගෙන ඒ දවසේ ඔබ නිරාහාරව ඉන්න එක වේලක්. ඒ නිරාහාරව ඉඳලා ඒ වේල කන නැති කෙනෙක් වෙනුවෙන් දෙන්න. ඔහුගේ බඩගින්න ඔහුගේ හෝ ඇගේ නිවන්න. සතෙක් හරි කමන්නේ නැහැ විදේශගත වෙලා ඉන්නට. සතෙක් හරි කමන්නේ නැදීලා ඔබ බඩගිනින්න. ඔබට කැම්පස් 50 100ක් දෙන්න පුළුවන් ඇති. දෙන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔබත් නිරාහාරව ඉන්න එක වෙයි. අතිශයම ප්‍රායෝගික මර්ධන ක්‍රියාවක්. මොකද අපි මේ පෙර පින් අකුසල් කුසල් පින් පව් මත මේ සියල් තීරණය වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන සා අපි අත්දකින්න කයනේ. එහෙමනම් මේ මර්ධන ක්‍රියාව තුළින් තමන් රිද්දා ගැනීම තුළින් අර අහෝසි කර්ම කියන දේවල් අහෝසි කරගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙනම් ඔබට දැනෙන්න දේ මර්ධන ක්‍රියාවත් තුළින් ඔබට මේ දේවල් වෙනස් කර ගැනීමේ තදබල හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පිරිත් සජ්ජානය කරන ශ්‍රවණය කරන උදෑසන නැගිට්ටපු ගමන් රාත්‍ර නින්දර පෙර මේ කෙටි පිරිත් තියෙන්නේ වැඩි වෙලාවක් යන්නේ සූර පිරිත, ඡන්ද පිරිත, මෝර පිරිත. විශේෂයෙන්ම සජ්ජානය කරන්න ශ්‍රවණය කරන්න. ඒත් එකම නිතර ඔබ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ හෝ ඔබ නිවසේ හෝ නිතර ඔබ ඇහෙන්න සලස්සන්න ධම්මචක්කම් පවත්තන සූත්‍රය. ඒත් එකම විශේෂයෙන්ම මිදුලක් නෙමෙයි හවසට. හවස 6න් පස්සේ වගේ දස දිසා පිරිත අවම වශයෙන් විසෙක් වතාවක්ක ශ්‍රවණය කරන සජ්ජානය කරන්න පුළුවන්න. මේ තත්ත්ව ඉත්තාමත්ම යහපත් තත්ත්වයක් කරගන්න ඔබට හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම මේ කිතුණු අය ක්‍රතෝලික අය අංගහරුවා සෙන්ස්ට්‍රා දින නිර්මාංශ වෙන ගමන් ජපමාලය උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. බ්‍රහස්පතිදා දින විශේෂම නිර්මාංශ වෙලා, ඒ කියන්නේ සති මාසෙට එක දවසක් හරි බ්‍රහස්පතිදාවක රාත්‍රී 11 12 අතර සුද්ධෝපය ගත කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට මේ සියලු දේ බාධක මැඩ පවත්වගෙන සීයර සීයක්ම මේ ජයග්‍රහහි කාලයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රයෝජන ලබන්න පුළුවන්. එමන මිතුර ලක්නමට ප්‍රාථන කරන උදව මාස ඇතිදිරි කාලයක් යහප යහප උදාවන යහපත් සිතුම් පැතුම් සපලන කාලයක් උදා වේවා කියලා. එනම් මිතුර ලක්නමියෝබට තෙරුවන් සරණයි.